ますそれではドリコ気をつけ会場の皆様に礼はい、それでは参りたいと思います。you Thank you. レー春日部の M でしたありがとうございました